Había una vez un gato. Y entonces ese gato estaba comiendo y al final vino otro gato y se puso en la ventana. Y entonces no sé cuándo se acabó la historia.